Или поселок? Поселок Володарского. Володарского? Володарского. Володарска. Мобилизированный, да? да? Семья, дети есть? Да. Э, сколько детей? Двое. Э, мальчик, девочка? Э, два мальчика. Сколько лет? 18 э, и 7. 18 и 7, да? Как вообще вот эта история с мобилизацией произошла? Че? 3, 3 10 в Нижегородскую область привезли. потом отсидели. Нет, нет, это повестка пришла, да? Повестка, да. И вы пришли в военкомат по повестке? Не, ну, вы, естественно, конечно. Угу. Только мама расписалась за повестку и все. Угу. Позвонили, что такого числа явиться. Понял. При... Явился. Привезли в Нижегородскую область, да? Да. Потом? Ну, просидели там 18 числа нас, а, 16 числа нас э, в Белгородскую область повезли. Угу. Оттуда. Вот. Э, сказали, что в Старый Оскол едем. Э, никуда, типа, заходить не будем. На этом как бы, э, ну, обманули. Высадили с паровоза, посадили в машины и повезли. Везли, наверное, где-то часа три-три с половиной. Никто ничего не говорил, куда, чего, как. И когда в плен попали? 6 числа. 6 ноября. Да. А населенный пункт какой? Рядом было Новоселово, по-моему. Новоселово, да? Я могу ошибаться как-то, может быть, а по-другому а называется. А должность какая у вас была? Рядовой. Рядовой, да? Стрелок? Стрелок. Стрелок, да? А сколько обещали платить? платить, ну, подъемные 300, а дальше не знаю. Это губернаторская, так называемая, да, да? губернаторская, я слышал, такое есть. Да. 300, а потом как бы еще 200к. Да. То есть 300 это за весь период, это пол, полгода должно было быть, да? Нет, это как бы три месяца. Три месяца только, да? А до этого чем занимались? Водитель. И э, чего? Машины. Вы водителем работали, да? Э, у себя там? Да. Э, сколько платили? 75, 90 с мая когда. -то. Ну, то есть вы какую-то шишку там возили, да? Нет, Просто межгород. А, межгород, да? А, а, то, то есть водитель чего? Дальнобойщик. А, дальнобой, вы дальнобой были. Ну да, такие деньги можно на дальнобое заработать. Сколько работали я дальнобойщиком? Ну, только устроился, меньше полгода, по-моему, проработал и мобилизация. Угу. А до этого? До этого тоже водителем, только по Москве работал. Угу. А образование есть? Среднее специальное. А специальность какая? Слесарь механосборочных работ. Угу. Я понял. А, смотрите, а вот вы говорите, что вас всех обманули. У меня такой вопрос. Вот я уже там э, спрашивал одного человека, вот мне в Ютубе всегда там э, выбрасывают, как провожают там вот этих мобилизированных, да, там чуть как не герои, исполнить долг перед Родиной, ла-ла-ла, вот эти все тополя, да, вот телегу эту всю пафосную задвигают. А что, ну, типа, вы не понимали, что здесь война? И что реально, ну, вас как бы длоскот могут завести в, в Украину? Ну, то, что завести в Украину, нет, мы не понимали, на самом деле. Ну, едем мы едем. Ну, что, а, сказали охранять свои границы. То есть та же Белгородская область и так далее. Все на этом. А как охранять границу, если там русские, например, они зашли в Харьковскую область и так далее? Вот у меня немного там непонимания, да? Ну, вы знали, что война вообще идет? Ну, отслеживали по радио там и так далее. Ос отслеживали, да? Вот для вас это СВО или э, война? Скорее всего, война. Скорее всего, война. Ну, это хоть да понимание есть. Вот э, вы говорите, что чтобы охранять границу, да? Какие задачи перед вами ставились? Да никаких. Задач не было никаких. Когда туда привезли, просто посадили в окопы, окопаться получше и все, смотреть в поле. На этом все. А вы стрелять вообще умеете? Один раз дали пострелять и все, на полигоне. А я 22 года назад в армии был. На срочке, да? Да. Ну, там что-то учили? Ну, сейчас вспомню что ли. Ничему там не учили. Тогда, тем более, под Москвой служил. А вот, <laughs> ну, хорошо. А вот у меня вопрос, от а чего защищать границу, да, вот ну, какая-то какая ну, как бы ситуация... Нам уже... не объясняли, никто ничего не объяснял. Не, ну вы, смотрите, я с вами, ну, как бы, я с вами разговариваю, э, ну, не как там нам объяснять и так далее. Вот от чего защищать должна Россия что-то? Хорошо, я по-другому поставлю вопрос. Вы верите? Вот что вы вообще знаете про Украину? Ничего. Ну, Ничего. Ну, европейская страна, если не ошибаюсь. Нет, мне... Я, я, я не был у вас э, никогда. А вообще за границей где-то были? За границей был. Где? Ну, в той же Польше, Варшава. Польша, Варшава. Да. А как ехали? На машине. Я понимаю, через, через Беларусь, Беларусь? Через Белоруссию, да. да? да? Вот вам нравится, как живет Польша? Ну, да. Лучше живет, чем, э, чем Россия? Лучше. лучше. Вроде, вроде лучше. Намного, правда? Но я был-то год назад, а что там поменялось, не могу сказать. Нет, ну за год тогда там Школа. немного поменялось, но лучше живет. Нравится вам, как поляки живут, да? Они же тоже были сателлитом как бы Советского Союза когда-то. Вот сейчас они в Европейском Союзе развиваются. Украина имеет право там хотеть в Европейский Союз? Я от политики далек, я даже не могу ничего на это ответить. Каждый, наверное, имеет на свое, так сказать. А вот просто объясните мне, вот, вот эта вся штука, я думаю, что когда-то люди будут писать целые книги, да, об этой войне, да, и когда русские говорят, что от политики я далек, я этим не интересуюсь. Вы можете мне объяснить, что это значит? Я... Вот есть, ну, э, это не вы один это говорите, да, я просто хочу понять, как, ну, россиян как людей. Я от политики далек, да? Вот что это значит? За нас все решают? Ну, я не знаю. Я говорю только за себя. Хорошо. Что в вашем понимании значит «от политики я далек»? В моем понимании? Ну, ну практически политика, не не не новости не смотрю и так далее. Хорошо. Кем вы хотите, чтобы ваши дети стали? Людьми. Но ну, не они уже как бы люди. Они уже как бы люди, вот, ну, профессионально, кем хотите, чтобы они были? Ну, а это их выбор, кем они будут. Ну, вы как, вы как отец, ну, кем бы их видели. Ну, это же нормально. Их только направить надо. Ну, хорошо, направить. Кем бы вы их хотели видеть? Опять же, не знаю, да, рабочим, они, ученым. Они должны сами выбрать. Рабочим, э, ученым, актером, не знаю. Военным. Должны, должны выбрать сами, но не военным. Не военным? Нет. Почему? Потому что нет. Ну, как бы это очень популярная профессия в России. Ну, для кого-то, да. У нас э, никого нет военных. Вы имеете... Это в семье. В семье, да? да? А вы бы хотели, чтобы ваши дети жили в России? Ну, если все нормально, почему нет? Мы что, там живем? Не, я это все понимаю. Но это свободная страна. Вот для вас Россия – это свободная страна? Если даже они хорошо выучатся там и соберутся куда-то уехать, опять же их выбор какую-то другую страну и так далее. У вас нет понимания, я так ну, с того, что я разговариваю, что вы как бы часть политики. То, что вы сейчас разговариваете с Любомиром, это через то, из-за того, что вы стали частью политики. Вы сейчас политики. Вы мобилизированный солдат Арафии, который пришел в другую страну. Это политика, политика. И вы часть политики. Отказаться можно было? Отказаться, не знаю, вроде сказали тюрьма. Да и потом, э, когда туда приехали, в этом Мулин на распределительный, разговоров не было никаких о куда-либо зайти. Никаких разговоров не было. Хотите что-то сказать, Арсиан? Боитесь? Тоже нет. Я не знаю, что сказать. Да смотри, а я бы, а я бы знал, что, что сказать, да? Вот, грубо говоря, если бы я был россиянин и сидел на вашем месте, я бы знал, что бы сказать. Я бы просто мог сказать, слушайте, ребята, это все телега, это все байда, да? Это одно большое а? Вот мне, нам говорили одно, очутились по случилось по-другому, да? Не слушайте никого и остановите это весь, весь бред, пока вы в России. Это же нормальные слова бы были, правильно? То есть тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч мобилизованных не могут остановить несколько придурков в стране, правильно? Ну что, тюрем столько много? Или как в России? Не знаю. Всех пересажают. То есть в России готовы всех пересажать, я так понял. Я это не говорил. <laughs> Не, ну выходит не так. Ну, мы боимся, тюрьма и так далее. Зато ну, в другую страну под пулей артиллерию как бы лезть, это нормально. Ну, вы понимаете, что украинцы не сдадутся? Вы говорите, что я не интересуюсь политикой. Вы понимаете, что вы часть, вот сейчас такой термин есть, расистской политики, да? Вот, раши, вы часть расистов. Когда-то были фашисты, а сейчас расисты, которые пришли уничтожать просто украинский народ. Не знаю, если можете объяснить, что делают здесь русские, я готов послушать. Не отвечу на вопрос. Но телек вы смотрите, да, вот радио слушаете, вот у вас есть какое-то понимание, что Россия здесь делает? Не отвечу. На выборы ходите? М? На выборы ходите? Нет. Вообще? Кто там вообще голосует? Не знаю. <laughs> Там люди ходят на выборы голосовать или, или это, это все, это все такая ширма? Кто-то может ходит. Ну, я не хожу, я в основном на работе, в рейсы и так далее. Я это понимаю. Ну вот, еще здесь никто не сказал, что я хожу на выборы. Так это вообще, это ну, это какой-то бред, <laughs> ну, там ничего нету, значит, в России. Это все такая, а вы слушайте, а вот если никто не ходит на выборы, все фальсифицировано, у меня есть предложение такое, а может прямо Путина назначить царем и все? Зачем это вся телега? Президент какой-то, еще что-то, вот царь. Скипетр и все. Нет, я ответил только за себя, я с других ничего не могу сказать. Да никто не сказал, что ходит на выборы? Хорошо, политические предпочтения какие-то есть? Я не понимаю вообще в политике ничего. <laughs> Ну, кто-то вам нравится с политикой? Ну, не знаю, там Жирик. Ну, вот многие говорят, что им нравится Жирик, потому что смешной. Коммунистов там поддерживали. А что вы вообще в жизни хотите? О чем мечтаете? О мире, о спокойствии. Хорошо, как он должен прийти? Мир? Да. Наверное, от э, двух президентов зависит. А что зависит от Зеленского? Тоже не отвечу. Нет, а от Путина ну, что зависит? Ну, переговоры, наверное, в первую очередь. Ну, хорошо. Вот вы говорите о двух президентах. Э, что должен сделать Зеленский, чтобы пришел мир? Не знаю. А Путин? За стол переговоров сесть, наверное. А может вывести войска и оставить покой покое Украину? Тоже. Правда? А Зеленский правильно делает, что защищает страну, правильно? Деды воевали? Не, вообще, ну, типа, деды воевали. А, ну, деды-то воевали. За что воевали? За мир, опять же. Где? За землю. Свою. Ну, то есть деды россиян, да, вот это, это все как бы превозносится. Деды в гробах. Что сейчас бы делали, если бы выделили это все? Переворачивается. Что русские делают с украинцами? Вы не отвечаете, потому что вы не знаете, что сказать, или вам просто стыдно? Не знаю, что сказать. А украинцам хотите что сказать? не знаю, <laughs> говорят «братский народ» и так далее. А даже в кавычках «братья», не знаю, хотя бы извиниться можно? Что вот мы такие без яйца не можем у себя в стране навести порядок, глядя к вам. Это, хотя бы это можно сказать? Или даже есть для этого нет? Нету, правда? Потому что может постучать в ФСБ к родным. Правильно я говорю или нет?